Allora, questa è una canzone di Lea Drake che probabilmente molti conoscono, è del 1981 e si chiama Piume senza Click, per ricordare una, un altro brutto fatto, un massacro di donne e bambini indiani avvenuto intorno al 1850, se non mi ricordo più la data esatta, ad opera dell'esercito americano. Si sono presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta, piccola, dormivamo senza paura. un generale di vent'anni, occhi turchini e giacca uguale. un generale di vent'anni, figlio di un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Sembrico. I nostri guerrieri, troppo lontani sulla pista del bisonte, e quella musica distante diventò sempre più forte, Chiusi gli occhi per tre volte, mi ritrovai ancora lì. Chiesi a mio nonno, è solo un sogno? Mio nonno disse, sì. A volte i pesci cantano sul fondo del Sand Creek. Sognai talmente forte che mi uscì il sangue dal naso, il lampo in un orecchio, nell'altro il paradiso, le lacrime più piccole, le lacrime più grosse, quando l'albero della neve fiorì di stelle rosse. Ora i bambini dormono sul letto del Sand Creek quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte, se c'erano solo cani e fumo e tende capovolte, tirai una freccia in cielo per farlo respirare, tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del sercretto. Si sono presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una, una luna morta piccola dormivamo senza paura, un generale di vent'anni, occhi turchini e giacca uguale, un generale di vent'anni, figlio di un temporale. Ora i bambini dormono sul fondo del St. Creek. Questa invece la conoscete sicuramente tutti, è di Bob Dylan ed è Bussando alle porte del paradiso. Mamma, Toglimi questo distintivo, non posso più usarlo, si sta facendo scuro, troppo scuro per vedere. Mi sembra di bussare alle porte del cielo. Busso, busso, busso alle porte del cielo. Busso, busso, busso alle porte del cielo. Mamma, seppellisci le mie pistole nella terra, non posso più sparare. Quella lunga nuvola nera sta scendendo. Mi sembra di bussare alle porte del cielo busso, busso, busso alle porte del cielo, busso, busso, busso alle porte del cielo. E ora finiamo con Alda Merini, una poetessa italiana molto, molto amata, contemporanea. La poesia si intitola Guerra. O uomo sconciato come una fossa, in te si lavano le mani i servi, i servi del delitto, che ti cambiano veste, parola e udito, che ti fanno simile a un fantasma dorato. Bisci d'uccelli visitano le tue dimore, sparvieri senza volto, ti legano i polsi alle vendette degli altri, che vogliono dissacrare il Signore. O guerra, portento di ogni spavento, malvagità inarcata, figlia stretta, generata dal suolo di nessuno, non hai udito né ombra. Sei un mostro senza anima che mangia la soglia e il futuro dell'uomo.